انجینر صاحب تاسو خبره وکړه چې پاکستان علما دې په خپل ملک کې چار څه کوي کنه هغه دی هغه کار ده نو زموږ په ملک کې ولې ګوتې وهي لمجه مې ولې ورته ویل جواب راکتونه نه لري ځان ته پکتیاوال وای بل ورته جوالي پرېږده ګیلم جن دماغ دې تا باس په هیره مونږ د پاکستان د پاکستان په شرمانانو د ما د تا باس انجنیر صاحب ځنه خلکو سره خبرې نه دی په کار پکتیوال ماته پرې د جزور سره وغږیږم ته مخله په خراب وا عمر جمال صاحب هغه د میلیارډ او د میلیون په منځ کې فرق وکړه د ترجم ستا خبرې مې اورېدلې دي هر څه ملي کړي درته وایم اوس یو منټ صبر وکړه ماته وخره کوي نه کوم پاتې ته دلته چیرته ته دلته د چا دفاع کوي د ما د تا باس انجنیر صاحب انجنیر صاحب ما ورته پرېږده د پکتیوال ته خپل حیثیت ما ور سره خرابوه پرېږده د هیرا منډي دلالي کوي دلته دفاع د هیرا منډي کوي ما جواب راکړه چې د هیرا منډي دفاع کوي چې دلته د خلکو حیثیت ته وروري ته به اوس وګورې زما حیثیت خو که تاسو لږ ماته وایي راکړئ چشمدینه منافقه نه د سلام ورکړو نه بعد تا ډایرک دا خبره وکړه چې انجینر صاحب ته ماده تور پرې ده دا رقم ته انسان لکه پک تیوال سلام نه دی ورچول په کار دا انسان دا زمونږ د اجازه نه بغیر تخپل مایک مخلاصه وته ګوره زمونږ د د سټوډیو قانون مراد کا صحیح ده دلته تراغللې تاویل چې انجینر صاحب د عزت سړای ده او د ته ما ورخوشې کوي دا د سیمانه ورکی چې ته ډیر بی عزت انساني کنه او دلته راغلی چې وروره خدای نه خواسته یا وغاپې که څنګه چل ده نو ګوره ودرې مایک دې مه خلاصوه تر څو معنی خلاص کړی ته مایک دا مقصد چې دی ګوره انجنیر صاحب هم شاهد ده اشرف المخلوقات او انګار خان او د لیدونکو ټول ګوري ته چې راغللې ما په سټوډیو کې ولیدلې ما راپورته کړلې موږ د انجینر صاحب سره بحث کوو تر اخره پورې ما په ټولو تاکید او اصرار کړی ده چې انجینر صاحب موږ ته محترم ده بحث په سره کوو د نظر اختلاف لرو د پاکستان د ملایانو ملاتړ زه نه منم زه سره مخالف یم دا چې دوی ویل چې د پښتنو خزونه بسونه ډک شوی دي او بګرام ته وړل شوی کاملا مخالف یم اما غزي کې مشتاب که چې دروغ دی ویلې صحیح ده ته چې کله سټوډیو ته راغلې نو موږ ته راواخیستلی چې ته به موږ سره علمي بحث وکړې تا نه ویې وړل نه دې راوړل تا ویلې چې انجینر صاحب ته لرې شه ما ده ته ورخوشې کا ذاتي موږ ټول لرې شولو ورخوشې م کړلې اوس که بیا غواړې نو وروره ته پوهېږې او دی پوهېږې سره غېږې باسئ که هر څه کوئ صحیح ده دغه د راشه سره غېږې وباسه وروره که ته چېرته غېږه باسې زه به دا ټول درنه اوس ته خبرې ته وګورې سر چې زه خپله وضاحت درکړم ته بیا هغه خپل خپل غول دی بیا وخړل بیا لاړې انجنیر څنګه مې کې عیسی ما درته وې چې انجنیر صاحب ته د سړی بیزتی کوي او د بیزتی ورته کوله ځکه مې انجنیر صاحب ته و چې ته ورنغلې شه ما ور سره پرېږده د دې دا مقصد نه چې ته به تختې او ما به دې سره پرېږدې او بل مقصد دې دې دغه رسی ګور انجنیر صاحب سره موږ ډیر په احترام باندې باس وکړ ډیر په قدر باندې خبرې وکړې دا عمر صاحب تر هغه لنه سلام او چې مخ سره د چې دغه په هغه باندې تعرض وکړ د فکر نو زه عمر جمال ته وایم هغه ملي خیر ده پروانه کې انسان د غلطي کې انجنیر صاحب ویل تا هغه میلیارډ او د میلیون په منځ کې فرق کوه غلط ذهنیت ورکوه ما انجنیر صاحب ته کومه بده خبره کړې ده هغه د ما تخکارونه راکې راځئ چې باس وکو ولس قضاوت کوي شخصي دښمنۍ مکوئ مه چاته کارت ښئ مه کاغه ښئ ګوره باس وکړئ عیسا عیسا عیسا یو منټ جمال صبر وکړه عمر جمال صاحب ته صبر فکر راته وکړي چیرته اوسېږي بس یو دقیقه صبر وکړه ګوره وژنیا وژنیا زور ته غږه زور ته غږه زور ته غږه ادرس ولیکه یو د قصبرو کوي ته پکتیاوال داره دا ټول ملګری یو د قصبرو کوي ګوره عمر جمال سه دلته ما ته په ډیر قدر او عزت په احترام را واخیستلې زه تاسو ته اوس هم عمر جمال وایم او تا ویلې چې ته غول خوري ګوره تا ما ته دا خبره وکړله صحیح ده ټول لیدونکي دا اوس څو زره کسان ګوري ته چې مجرد راغلی نه د سلام واچوه نه د انسانیت اظهار وکړو او ډایرک دی ویلې چې اشرف المخلوقات او او پکتیاوال ما ته پرې دی منګه ټول استودیو د تفریح خو دلته تاسو دوه په دوه پرې کړل تا هغه الفاظ استعمال کړ چې یو څوک ځان ته عالم وایي دغه د شان سره نه جوړیږي تا ټول حدود وروره کراس کړل اوس زه دې ټولو باندې غږ کوم راځئ که ما سره باس کوئ که د ملګرو سره باس کوئ که نوي ځوانان غواړئ چې درته راپورته کړم صحیح ده خو لطفا شخصي دښمني مه کوئ ګورئ دلته ماشومان موږ تاسې نه یو چې یو بل چاته ګواښ وکړو چې هله تا پسې درځم اله ته ما پسې راځې هیڅو کم وبنې دی راوړي ګوري دا مسله شخصي دښمنی ته ماړه وي دا مسله یو د عمر جمال صاحب صبر وکړه دا مسله ولایت ته ماړه وي چې وی پکتیاواله وی خوستایا وی لوګرایا نه دا د ماشومان باسته ګورم ول جمال صاحب ته چې دلته باس راغلی دا وطن دې ګوره ته مونږ په احترام را وښه یو منټ یو منټ خبره ته وګورم صبر وکړه صبر وکړه زه تاسو رول وایم زه تاسو رول وایم بیا ته خوږیږه تاسو زه وخت در کوم تا باسم نه تاسو وخت در کوم څو زره کسان دی ګوري که تاسو یو بل ته غواخ کوي دا ډېر د تاسف ځای ده زه په شرمېږم څو زره کسان تاسو ته انتظار دي څه فکر کوي ټول افغانستان هم ګوري په ټولو خارجو هیوادونو کې افغانان تاسو ګوري لطفا راځي باسو کو ورته لکه چې ما ورته ما خبرې ته پرېږده ور ودرې صبر وکړه ستا تا ته خبر ته هغه وخت پیدا چې خبر سٹارټ سي چې کله د میلمنو ته د خبرې ګوره ما د پکتیاوال مایک بند کړ ما پکتاوال صاحب دغه د ز پکتاوال صاحب کوزوم تا ته زوای ګورو مل جماله په سړی توب وغږیږه په انسانیت وغږیږه د هیواد په درد باندې وغږیږه د ولس په درد باندې ورور وغږیږه حقایق وایا خو د ټول په دې چې موږ په انسانیت غږیږو لکه خبرې ته وګورئ صبر وکړه دلته ټول ولس منګه تاسو ګوري یو بل ته غواخ مکوي هیڅوک د چا څه نشي کولای هیڅوک د چا څه نشي کولای ان ما پسې ټول آی اس آی او ټول هیبتي زناوران راخسته د زما بچو کی نو فلهذا انجینر صاحب خراغ لاس تر تا وایم راځي چې باس کوو د ورورې په چوکاټ کې سره کوو باس وکي زه به دوه دقیقې ټول ته وخت ورکم ګوري یو دقیقه قاری صاحب اول وخت غواړم پکتیوال صاحب صبر پکتیوال صاحب صبر اول وخت غواړم ګورم ما اول تر اخره پورې غږ وکړ چې انجینر صاحب محترم ده زه ورته شخصا احترام لرم نظر یې کاملا مخالف یم د نظر یې کاملا مخالف یم اسمان چې څومره غوریږي د غومره نه وریږي ولا چې د انجینر جرمني ته راسي چې زه قدرداني وکم ولا چې زه ترکیه ته ورشم شدایم خو شخصي دښمني د ولایت نوم مې یادوي چا پختاواله تا د سې کړی تاسو ته څه پک پک د خبرې وکړو تاسو به څه کو تاسو نه پېژنئ تاسو ته ترشته تاریخ صاحب ما ته وخت راکړي اعوذ بالله بسم الله وای لګو بوس کا آرام سا پس لغنه بیا راشه ما تاسو سره ظلم نه کړی انجینر صاحب شاید دا تا ویل چې ما پکتیاوال ته ورپریدا واشه په مخلوقات ته ورپریدا موږ درنه وتلو کته چیرې پښتون یو عمر جماله د تا په مور او خور مم نن کړی د ټول پښتون کام په مور او خور مم نن کړی کدا د ما جرمي د انجنیرم لاس خلاص د تام لاس خلاص د ټول پاکستان لاس خلاص انجنیر به دلته ثابت کوي انجنیر به دلته ثابت کوي چې بګرام ته کوم بسونه تللی کینه کې ثابت ګیره برخې دلته مننه زه مننه انجنیر صاحب تاسو لږ جواب ورکړئ دته بله انجنیر صاحب مهرباني وکړئ دا جواب ما او قاری صاحب سره وکړه کېدلو د ثبوت باندې په دې خبره باندې زه چې خبره کوم الحمدلله د توای نه کوم چې ما د هریپور کې هغه سي دی او سړی راغی کور کابل تر واسطه سړی ژوندې دا خپل کزه تلې و د بګرام ته نورو کزو سره پښتون دا بیا بیرته چې راغله کور ورته اخیسته ټوله قصه یې هغه جرګه یې منګ کړې ده بیا راغی اکړه دې هغه ول ځان نه واژو دا یو په دې ټوله انجنیر صاحب ګوره عمر جمال دې سره تیر یم سه عمر جمال وزلای سه ای اس ای وزلای سه هیبتیانو وزلای تا ټول پښتون قام ته توهین کړی اول د خپل خور مور ته توهین کړی بیا د دغه عمر جمال قوم ته توهین کړی ته به ثبوت راوړې پکتیواله ته لږ صبر وکړه چې خپل خبره پوره کړي ته توضیح ته نه پرېږدې دا غ ظلم ده ته به ثبوت راوړې تا ویل چې بسونه تللې دي بګرام ته د پښتنو د خزو چې ثبوت را نه وړې په میډیا به راځې داسې بغوګونه نیسې چې ما پښتون قام ته توهین کړی ما بد کړی ته به ثبوت چې لا بل پښتون کام نم بخښنه غواړي انجنیر انجنیر صاحب آیا ته داسي و چې ټولو پښتنو خزي ورغلي بګرام ته لګ دغه بالکل بس صحیح ده لایف پروت تا قضاوت به وکړو یو منټ صحیح ده قضاوت به وکړو انجنیر صاحب بخښنه سره قضاوت به وکړو لایف پروت دا دوباره به وګورو او دا به د ثبوت کو چې د ټول خیلی دي کد ځنی خیلی دي صحیح شولا ځینې به ثابت کړه ته ځینې ثابت کړه بسونه ثابت کړه وغوښته څلور ورځو کې بدل ته ملت ته دا د دې خبرې قضاوت د دې خبرې بیخ براباسي چې دې په کوم دلیل په کوم منطق په شولې دا خبره دې کړې او دا خبره هیواد ملا هیواد ملا یو منټ پکې ولا یو منټ انجنیر سي لایو پروت دا مونږ بلایو دوباره وګورو پکې کې به مونږ خبرې په سیاق کې خبره راوړو مونږ ته پته ولګي چې تاسو ویلې دا خبره پرېږدي اوس راځي مخته دا لایف په دې صفه باندې پروت کدی ما ما دغه انجنیر صاحب ته ویلي چې په پا پاکستان کې کوم عالم نشته صحیح ده ولی د پاکستان عالم د ایرا منډي خلاف غږ نه پورته کوي ولی د شراب خانو خلاف غږ نه پورته کوي د په جواب کې ما ته ویلي لایف پروت په صفه درا ته ویلي چې د کابل نه د ما او د تا د پښتنو بسونه روان دي بګرام ته بله یعنی دفاع د دې چا وکړه د هیرا منډي دفاع وکړه دا لایف دلته پروت چې یو سړی ماته د هیرا منډي دفاع کوي ولې د دې ما خبره تایید نه کړه زم افغان یم تم افغانې د ما او د تا دشمن م یو ده د ما او د تا دوست م یو ده که زه چیرې د بل هیواد یم ته ولې د ما نه هیره منډي ګټې تا خو ماشاءالله دومره ګیره پریخي دا ولې د هیرا منډي په دفاع کې د خپل پښتون قوم ته توهین وکړ علت یې څه شی ده ښه خو دینه خو معلومه ده چې تا ته لیغه جه تنخواه پکتیوال صاحب یو منټ زه دوست خبره پوي کوم چې خبره سره پوي شو یو نری جواب در کوم خو کو نسا کنه اول نه چې شروع دې کړې مننه ما ته خو کو نسا جواب در کوم وګ نه نسا جواب ته ډایرکټ شروع کړو تاسو دواړو مایک ما بند ک یو دقه صبر وکړئ زه بخنه غواړم اول د سکارو کې ټول ولسم خپه ک څو زره کسان ګوري د اختارونو به تیر شي راځي بس وروریم دا خپه هغه وروره مخالف یو سره اختلاف نظر او فکری لرو یو بل پس نه زو د اسې د افغانانو احساسات دي چې کله وختي راځي دوه دوه دقیقې هر څوک دی وخت واخلي څوک پښتنه لري څوک جواب لري صحیح ده عمر جمال صاحب هم د ترغلې مونږ ته خراغلاس وایو زمونږ کور ته زمونږ زی ته چې راغی مونږ سره باس کوو تر اخره پورې زه به ترې پوښتنه وکړم چې آیا عمر جمال هم ستا غوندې په همدې نظر ده که هغه په بل نظر باندې ده آیا دی زمونږ نه کومه پوښتنه لري مونږ به د ده نه پوښتنه وکړو دی زمونږ نه پوښتنه وکړي هغه سړی د دوه دوه دقیقې وخت واخلي ولس یې ګوري وروره څو زره کسان مونږ تاسو ګورو دوی به څه قضاوت کوي کېدای شي ځوانانو شعر کې وروره دا نور هم پسې خلک ډېرېږي قرنطین د خلک په کورو ناست دي ټول همدا ویډیوګانې ګوري نو راځئ مامونځ وکړو اوس که ورته فارغ شو ما اوس به وروره بحث وکړو انجینر صاحب خیر زه پوهېږم ته به غوسه ما ګوره تر اخره پورې تا ته احترام کړی د خبرو د کاملا مخالف یم کاملا مخالف یم خبرې مو باطلې دي زمونږ د کلچر سره زمونږ د افغانیت سره زمونږ د اسلامیت سره بالکل په ټکر کې دي ستا په خبرو کې بهتان ما ولیده ستا په خبرو کې خو باس په کو سره ما تا ته ویلې چې د پښتنو تا ویلې چې بسونه ډک شوی دي تایل سلور د بعد ثبوت راوړي ته به دا ثبوت راوړي زه اوس یو پښتنه کوم دی عمر جمال صاحب نه بیا تاسو نورم پښتنه وکي وروره پاوسلې سره عمر جمال صاحب څه شو شته ده کنه دلته مخته راخاره کړه مخته عمر جمال صاحب چې وخت خو تندې کې یو سر لاس لیکلې و چې اوس سپاپ پکې راغلی دا وکنه عمر جمال صاحب انجینر صاحب ویل چې د پښتنو اصل کې عیسی محمدي صاحب زما د ټلیفون هغه आवाज خراب شوی دی ځکه چې زنګ پیوړی و ځکه زه ویډیو بند کوم غوښتي ونی سم خیر د مهرباني وکړه ها انجینر صاحب ویل چې که ته کولای شې سټوډیو پرې د بیرته راشي ولکه په تصویر سره باسو کوی سړی توجه هم ډیر خورته اوړي دي لیدونکو هم ور باندې ښه هغه کوي شي کنه و تم راغلم یو منټ او ته له وسه شو ملګرو هیلمان سټوډیو ته خالی کړي چې دا بیرته رانه وځي کنه که بيخي کاملا د سټوډیو نه هم ځان وستل غواړي چې بیرته ورته ځای وی چې راشي خیر عمر جمال صاحب راشي مونږ دلته باس کوو دلته خپ او سلی به کوو انګار خان وته انګار خانم کې به تراغه به تر واخلې ملګرو ویډیو شیر کړئ ان شاء الله چې مونږ به باس کوو نتیجې ده بسره وزونن مونږ زمونږ سټوډیو ته انجینر صاحب راغلی خراغ لاس ورته وایو عمر جمال صاحب راغی خراغ لاس ورته وایو پوسوي کیدای شي بل ورځ مونږ ورته الته ورشو بس بس سره کوو وروره افغانان وای اسمان چې څومره غوريږي څومره نه وريږي څومره چې افغانان یو بل ته ګواښ کوي ولا کنه مړی وکي نه یو بل په خدای چې همدغه انجینر صاحب ما یو یو منټ وبخه وبخه د سوال نه مخته چې وکی چې زما وخت شروع شي یو منټ صرف یو توضیح ورکوم په ډیره بخنه سره ما کسا ما هیڅ اختار نه دی ورکړی لایو بیا کتلی شي د سره چې کله غشي شیر شي بلکې ما ټول ور اختار نه اختار تیر شو اختار کې څه شو زه خپل څه توضیح زه توضیح ورکوم صرف د خلکو لپاره چې ما سلام ظلمونه شي بل چا سلام ظلمونه شي ما الته مداخله وکړه چې کله انجنیر صاحب ته د ګیرا یاد کړه او تیرې تیرې خبرې وکړې الته ما ورته و چې انجنیر صاحب ته ځان ما ور سره خراب خرابوا ما ور سره خپه کوا محترم سړی ما ور سره پریک د مقصد می دغه د چې په عمر کې ستر سړی دا زه کم په عمر کې هم زه کولای شم د سره خبرې وکړم صفائی بنور کوي صفائی بنور کوي زه واستم ما صفائی بنور زه تا ته زه تا ته قضاوت کوم د دې مقصد دغه د کومه سرګټه کوي په هر حال غلطي دی وکړه په بدمعشي سره راغللې په یو د خیر ګوره غلطي دی وکړه تایله ما ور خوشې کا منګ ور خوشې کړلې ټول سټوډیوم د تخالی کا او بار بار دی ویلې بار بار ثبوت کړی دا هغه د اجتماع عیسی لاړلې عیسی غول دی وخوړل ګوره دا د بار بروي له داشته ځکه مې درته و چې تا د داسې شي سره پرې خوم چې هغه سره خبرې نشي بلکې کنځلې شي ورسره اوس تا سره خبرې شي خبرې زه خو بیرته تا ته راتلم نو په دې مقصد و چې دا مقصد و چې زه دې سره پرې خوم نه حال په هر حال اوس به خبرې تر شو زما په برا کې د خبرې وشوي خړل څنګه ته حق لرې چې ته په لایف کې د ټولو خلکو مخ کې وای چې عیسی لاړلې غول دی وخوړل چې کله سړی غوسه وي دا رقم ته خبرې کوي او په هغه ځای کې چې کوم منطق زما مخ ته او دا حق لرم خو چې کله منطق ته دا رقم ته مخ ته وي بیا نه کارو په غوسه راغلی ته په بدمعشۍ راغلی ته په بدمعګوره د سره دا د طالبانو سره زیاته وکړو او ګوره عمر جمال له ما سره د بدمعشي راغله یو د خپل بدمعشي ما تر او شه څومره غټ بدمعشي لاس ته خلاص او شه بدمعشي څه دا دا د طالبانو تحریک نه ده د طالبانو حمارت نه ده او نه د طالبانو حکومت ته چې تاسو په موږ بدمعشي وکړي بدمعشي دلته نه چلیږي انجینر صاحب تر اخره پورې ښه ناست ده هر یو په نیوکه کړي هر یو ته نه پښتنه کړي زه پیغام چې مزاج او طبیعت خراب شو لمن دې ما خپل لیدونکو باندې بار بار غږ کړی ده او لیدونکو باندې بار بار غږ کړی چې لطفا په احترام کومنټ وکړي ولې زه یو نیم کومنټ وینم زه تا ته بیا هم وایم صبر وکړه دا چشمو والا ډېر په غوسه دی ته خبر ته وګ نه دی زه بیا بیا وایم چې انجینر صاحب میرمن زما خور ده د انجینر صاحب مور د ما مور ده د انجینر صاحب خور د ما خور ده د انجینر صاحب عزت مونږ ته محترم ده اختلاف نظر لرم د سره لرم زه دا اوس څو زره کسان ګوري هیلمند یم تاسو هر یو دا پیغام ورکړي راځي مبارزه به وکړو د چا خور مور ناموس ته سپک او رقم مکوي دا د پښتون په کلچر کې نشته د اسلام په کلچر کې نشته دا د د د د د د انسانيت په کلچر کې دا نشته دا انډین کنزل نه کوي مونږ تاسو ولې وکړو راځي با سره وکړو ما نیوکه بې ځایه ده کچېرې کې انجنیر صاحب ټولې خځې خودلې وي دا غلطه ده انجنیر صاحب باید بخنه وغواړي کچېرې کې ټولې خځې نه وي خودلې او په مسلمانانو باندې تا ته ویلي وي چې په پاکستان کې مسلمانان دي دلته دي په دې باندې دای صحیح ده ته اوس داسې وکړه چې اول اسلام زده که بیا راشه د خبرې پرېږده عیسی صاحب د خبره په مخ بیا یو کچ شي ګوره د څه کار وکي اجازه ده پکتیاوال صاحب مهرباني کوي مهرباني زبر د ټول مایکونه بندوم ار چاته نوبت باندې وخت ورکوم زه د مایک بندوم کار چا خپل مایک خلاص کو زغه کته کوم زغه کته کوم بیا د نه خپه کیږي صحیح ده بیا د څه نه خوسه کیږي چې ولا زه دې یغه نه بيخو وستلم ستا مایک هم بند صحیح ده ګوره یو خدا ګواخ مکوي پکتیاوال صاحب دردېدلې سړای ده راشئ که رښتیا د اسلام او د قرآن نه تاسې نمایندګي کوئ دې سړي ته تسلیت ورکړئ دې سړي ورور د لاسه ورکړی وراره د لاسه ورکړی تره یې د لاسه ورکړی او همدې خلکو که ګواښ ورته کوې ستا دومره وس کېږي چې یو انتحاري ورباندې وکړي نو دا یو نفر هم ختم کوي دا د حل لاره نه ده راځئ د شیانو نه تیر سو دا زه عمر جمال سه تانه خواهش کوم هیله کوم دا ګواښ مه کوه که ضرورت شو بیا به ته وپېژنې زه څوک یم تیر شي د شیانو نه دا د ماشومان هغه ده ګوره څوک چې او چی شي کوي هغه بیا کوي هغه لایف کې نه وایي که څوک چې شي کوي که رښتیا یې کوي ځینې خلک ډېر خپک وي خاموش وي غلي وي که نه مخ تاسو چې اسمان وریږي غوریږي نه وریږي چې هغه نه غوریږي هغه اسمان ښه وریږي نو بیا هغه هلته تاسو وکړئ راځئ دلته موږ سره یو خور هم راغله رڼا رڼا دا یو خور ده راځي پښتنې به سره وکړو خناعت به سره ورکو دا بيخي خوشې کوي دا باز دا ګور دا غواخونه چې وسو خپل عمر جمال وی چې دا په احساساتو وشو ماته وخت هغه الفاظ استعمال کړو ستو راغی وای بخنه غواړم صحیح ده راځي خیر ده انجینر صاحب هم سو هغه او یا پښتاوا څه او کولا هیڅ یو بل ته ورسیږو کوارم شي زه په یو دی بل قدر عزت کوي ما سره مدینه منوره په حرم کې طالبان مخامخ شو ستړي مې شو خېګم یو بل ته سره ورکړل په سه حرم شریف وې سم هیڅ هم نه ما بیا غو څوک نه غو سما څوک دا غدا الله دې سول راولي امن دې راولي مونږ دا وایو راځي عمر جمال صاحب ته زما لایف ته راغلی ته ما نه پوښتنه وکړه اولا نه دا پوښتنه وکړه چې تا ته خلک عیسائی يهودي وایي ته مسلمانې که يهودي که عیسائی زه به تاته د خپل اسلامیت اقرار وکم بیا پس دغه راتوې چې دومره مسلمان یې ته ولې د طالبانو سره مخالف یې صحیح ده ودرې چې زه تاته وایم چې زه د طالبانو سره په دې باندې مخالف نه یم چې ته د امریکا سره وروره وهې ټکې دې دا د خپل کار ده دا د خپل کار ده د امریکایانو د شتون هم ملاتړ نه یم کاملا مخالف یم خو زما خپل زما طرح جدا ده ستا طرح جدا ده زه خو مسلمان یم زما هغه اسلامیت او ایمانداری هغه خو پرېګه ده انسان دی انس چې څوک انسان وي یو انډین هم دی بل هیواد مداخله نه مني یو څو پینټونه دي چې نن طالبان را سره په باندې پریکړه وکړي وروره اولین غږ به سره زه بدرګه کوم زما خپل زما خپل څو پینټونه دي یو طالب ما تر اوسه نه دی ویلي چې قاری سا که ته مسلمانې ته ولې د سکه چې زه ورته وایم چې زما او زما دی ولس دا دا دا دا غوښتنه ده دا غوښتنه ده راځو د عمر جمال صاحب نه پوښتنه کوو انجینر صاحب که ساور شوی خو دی وایي چې ساور رانه وشو غلطي رانه وشو دې څه خبره نشته دې څه خبره نشته دا نه وایي چې ټولې پښتنې خدای وایي چې د پښتنو ښځو نه بسونه ډک ډک وروره بګرام ته تللي دي د فحشا د پاره ته دې باره کې لږ سپیناوی وکړو عمر جمال صاحب مایک د زړه ته خلاصوم ته ګوتې مو وروړه مهرباني اول خو بیا سلام علیکم یو ځل مې مخته ویلی وو یو بس یو بس ډیر پسونه نه نه یو منټ زه به څه سپینه وکم دا خبره ما نه ده کړې انجنیر صاحب کړې ده البته نظر دې څنګه نظر دی یو بس زه دوه او درې نه خیم یو بس د پښتنو خويندو نه ډک شوی د بګرام ته بتللی چې انجینر صاحب وایي چې انجینر صاحب وایي زه په انجینر صاحب باندې کامل باور لرم د ته خبره به بالکل حقیقت وي دا زه درته وایم چې انجینر صاحب وایي چې نه وی ویلي بیا نه تعالی انجینر صاحب انجینر صاحب چې دا د کاری صاحب لایب نه وای ته به ما دسی برابر کړی وې کنه چې تا ته به ما هم اسلام ورشول هم به افغانیت ورشول انجینر سے انجینر سے انجینر سے جار دی میرا منډي دفاع کوي انجینر سے یو خبره تا وکړه زه د دواړو مایکونه بندوم باس وکي په ادب او احترام وکي نړۍ مو ګوري ګوره نړۍ مو ګوري انجینر صاحب تا خبره وکړه چې پاکستان علما دې په خپل ملک کې چار څه کوي کنه هغه دی هغه کار ده نو زموږ ملک کې ولې ګوتی وهي ګیلم جان مې ولې ورته ویل جواب راکتونه نه دی ځان ته پکتیاوال وای بل ورته جواب پرېږ د ګیلم جان د ما د تا باس په هیره مونږ د پاکستان د پاکستان په شرمانانو د ما د تا باس انجینر صاحب ځنه خلکو سره خبرې نه دی په کار پکتیوال ما ته پرېږ د زه ور سره وغږیږم ته ما خپل خراب وا عمر جمال صاحب هغه د میلیارډ او د میلیون په منځ کې فرق وکړه د ترجم ستا خبرې مې اورېدلې دي هر څه مې لیکلي درته وایم اوس یو منټ صبر وکړه ما ته وخت راکوي